good morning sì qui sono le 10 e mezza come dico in questi casi certo non una mattina prestissima una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch it's uh, April April 1 2022 and if i can't believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. in Naples. Uh, sì, ormai è pomeriggio, ma come vedete, perché dalla barba poi dopo spiego nel video pensiero, Ormai separo il fatto che dico sulla, sulla barba, diciamo, dal, report del venerdì perché altrimenti viene troppo lungo, lo inserisco direttamente nel video di, sui pensieri anche il venerdì. Però ieri Naples, uh, ormai è pomeriggio, però essendo passate alcune ore, sono le tre, a uh, cloudy, cloudy afternoon, uh, eh, very still right now but with a soft wind and, uh, and as he and you all just see from the window In questo momento c'è un sole un po' leggero ma è prevalentemente comunque nuvoloso. Stamattina totalmente nuvoloso, anche con pioggia, in questo momento esatto c'è un po' di sole ma comunque anche con pioggerella, insomma però è brutto tempo. E dovrebbe proseguire will continue, unfortunately, with this trend until uh, Sunday, if I'm not mistaken, but, but uh, eh, non sono sicuro che sarà così, o meglio ho letto che è così, ma vedremo, potrebbe essere pure che domani, dopo domani sarà avremo We Will Have Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ma ovviamente non lo possiamo sapere, lo spero, ma vedremo. Uh, per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre, uh, nel caso vi interessa, è separato da questo, quindi occhio. Per cui, said this, so from the mythical window with the calare de Courtei, certo non sublime oggi, ma nemmeno bruttissimo, grazie sempre a questa inquadratura che crea questa luce, cioè, la combinazione dell'inquadratura più la luce e poi i colori stessi della tenda che la rendono meno brutta di quanto può sembrare, anche quando è brutto tempo. this green roller shooter <laughs> behind me on the top, not visible and in fact in the shot. And finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 140 IPG 625 Evo e great day in molto lo follow the channel the reports, sì un saluto davvero a eh. tutti, poi spero, ormai non posso dire perché già è passata la mattina, già l'ho fatta io, comunque spero che avete uh, you had a great breakfast you had a great breakfast in bocca al lupo per il vostro stomaco uh, c'è sicuramente brontola e quindi avete fame sicuramente per cui eh, ci vediamo quindi eh, poi alla Video Tools, nel caso lo faccia penso di sì, o domani, have a great day!